сен жанымдын жарымы Сен үмүтүм, Сен жашоомдун жарығы. Сені маға тағдыр берген белеке, сенсіз маға жашоонун жоқ маңызы. Сенің жетің маңдыратып мас қылады. Сенің күлкің маңайымды шат қылады. Сенің көзің деңіз сымал чалкыган, сезимимди алып учуп шаштырат